Surat Al-A'la A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Sabbihisma rabbikal فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة فجعله غثاء lil yusra Fadzakir in nafa'atis zikra Sayazzakar man yakhsha Wa yatajannabuhal ashqa Alladhi yaflan naral kubra ثم لا يموت بها ولا يحيا Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla bal tumsiluna alhayatad dunya in صدق الله العظيم